کیا حبیب اللہ اللہ صلی علیہ بلسل رسول اللہ وسلم علیہ گیا حبیب بلا کا مجھے در پہ پھر مدنے مدنی والے مجھے درد بلانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیرا جب کے دید ہوگی تیرا جب کے دید ہوگی تب میرا عید ہوگی تیرا جب کے دید ہوگی تب میرا پہ پھر بلانا مدنی مدین والے یہ مریض مر رہا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیری ہاتھ مریض مر رہا ہے تیری ہاتھوں میں شفا ہے اے طبیب جلدی آنا اے طبیب جلدی آنا مدنی مدینے پھر بلانا مدنی مدینے والے تو ہے بے قصوں کا سہارا تو ہے بے قصوں کا سہارا اے میرے سکھی تیرا گھرانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں غریب بے سہارا غریب بے سہارا کہا ہے میرا گزارا میں غریب بے سہارا کہا ہے میرا گزارا مجھے مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیرے نام اے میری جان و جانا ہو نصیب سر کٹانا ہو مدنی مدین والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدین